السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اخواننا الكرام كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله اليوم غادي نديرو معكم واحد لي كوكلي آه بعد ما قديناهم هكا ونقيناهم وقسمناهم بحال هكا من الدار غنغسلو بالملحه والحامض تيجي على هذا الشكل هذا كما تتشوفوا قطعنا ليه هاد البقايا ديالها سميتو غنقطعوه نحلوه من الظهر على هذا الشكل هذا هكا نحيدو ليه هاد الجلود اللي زايدين غنغسلوه نغسلوه بالملح الحامض ونرجعوا لكم كما شفتوا هدرنا عليه الملحه درت عليه الملحه من الداخل وسكين جبير وغادي نبدا نحكو بحال هكا بهذا الشكل هذا بحال هكا باش تحيد منه الزفوريه ديال الدجاج بعض المرات تنبغيو نخرجوا على العاده شويه ونديروا هاد لي كوكلي ولا آه، نخرجوا على <laughs> مرة كاين تنديرو الدجاج البلدي وسميتو سميتو عندنا هنايا ولكن بعد المرات تنبغيو نديرو شي حاجة خفيفة ظريفة ايوا تنديرو ليه بحال هكا باش يتحيدو دوك الشلوت اللي لداخل كلشي هذا الريه وهذا نعصرو عليهم الحامض نخليهم مرقدين واحد شويه الناس اللي البنات اللي باقي مبتدئات ما تيعرفوش اما تبارك الله الصلاه عندي راه اخوانا معانا كلشي تيعرفو الدجاج قد ما تغسل مزيان قد ما تيجي مزيان لا هو لا كوكلي بهذا الشكل هذا دابا تنشدو واحد البصيله تنقطعوها فوق منه تنكبو فيه الماء تنخليوه واحد واحد شويه باش نضرب ليه هكا البصله الحامض والملحه والسكينجبير والبصله تنخليه واحد شويه الثومه الربيع نقيوهم نديرو ربعه الفصوص كبار ديال الثومه كما تتشوفوا حيدنا على قطعنا على جوج حيدنا على القلب ديالها دابا غادي نديرو ليها نعسوها بهذا الشكل هذا ندوزو للربيع كما تشوفوا الربيع عاد تم كي تنطلعو من الجردة تنغسلو تنخليه في الشبكة حتى تينشف ملي تيكون ناشف تديرو فشي زويف تديرو في ولا في تشوبينو تديرو في الثلاجة راه ملي تجبدوه مغسول تبغيو تقطعوه ما تيجيكمش صعيب حتى يجي كومسا في التقطاع ما تيطلقش داك الماء ديالو هادشي اللي كاين آه، غادي نديرو هنا نديرو دابا العطيه بسم الله الملحه غنديرو غير شويه الملحه هكا الدجاج ديجا مغسول بالملحه وحاجه الدجاج اللي غنديرو دابا غنديروه بالرز غندير معاه الرز داك لاصوص ديالو غندير حتى الرز المهم دابا غتبعوا معنا كيفاش غادي نديروا الطريقه وسميتو النقا ديال في نفس الوقت شويه الابزار شويه ديال الخرقوم آه عرق الخرقوم هذا كما تشوفوا عرق هذا مزيان نصحكم بلا ما ديروش داك الملون ما كاين حتى شي فايده آه سكينجبير غير شويه واحد الكميه قليله نديرو واحد شويه ديال السمن كما تشوفوا هكا جوج كوكليات على نص زوج ديالي ماشي كتير بزاف نديرو شويه ديال زيت العود صافي تنخلطو هاد العناصر كلها تنخلطو مزيان نزيد فيها شويه الماء اللي بغى يزيد المصير اللي بغى يزيد المصير سيزيدو ولكن انا مثلا غاديش نزيدو حيت معاه غندير لاصوص غندير فيها الرز ما بغيتش انا المذاق ديال المصير في الرز ملي شللناهم من ديك الملحه وسميتو الحامض وداكشي اللي درنا لهم مسكين كبير سايله هذا غادي نشربوهم بحال هكا اللي تيبغي يعمرهم بلا فيرميسيل ويديرهم غير هكاك مع رفق مع الخضيره داكشي تيبقى اختياري صافي غنديرهم هنا شويه بالديه هاد البصيلات هادو غنشوضهم في هاد في هاد العطريه اللي بقات هاد الرقامه غنشوض هاد البصيلات هادو صافي مثلا نقطعوهم بحال هكا في هاد الشريميله هادي تنديرهم في الكوكوط كما يعني تشوفوا ها هي هما الشرمله ديالهم نديرو عليهم قياس واحد نص كويس ديال الماء هكاك صافي تنديرو هاد لي كوبلي هنايا نقلبوهم هكا على السطح ديالهم تنزيد عليهم هاد العطريه اللي درنا ليهم صافي وغنديرهم يطيبوا ونرجعوا آه، حيدنا دوك الكوكليات درناهم آه، في الفران يتحمروا وهاد لاصوص ديال الكوكليات درنا فيهم الروز قياس ديال الروز ديالنا والماء وزدت واحد الطامه ديال البن هنايا والكوكلي دهنته بشويه ديال الزبده ودرتو تي درتو تي هذا تيتحمر مازال شوفوا هاهو مازال شوفوا هاهو الكوكلي ديالنا خرجناهم هاهما تحمرو الروز ها هو طاب نشف نقصت عليه البوطا وخليته حتى نشف على خاطرو كما تشوفوا هاهو نكمل لك الكوكلي دخلت الفريت كما تتشوفوا قطعته وسلقته نص سلقه مع المليحه ودرتو هنايا درت فيه شويه ديال البزار وشويه ديال التحميره شويه الزيت غير القيطات ديال الزيت ودرتو هنايا تحمر راه تيجي زوين على الطريقه ها انتما تيجي زوين على الطريقه هذه كما شفتوا ها انتما تيتخرج آه، تدهنوا غير شويه تاع الزيت صافي نديروه راه معروض صافي غنخرجو دابا الفارغ نفرجو اللي قديت معكم واحد التفصيل باش تشوفو كي جا كيما تشوفوا تيجي زوين كيشهي الفريت تيجي مقرمش حتى هو وبنين الفريت راه مقليش كما قلت لكم في الفران تيجي مقرمش وناشف ما فيه لا زيت لا والو ها نتوما قرمش قربان طقسو واعر الكوكلي ديالنا كتيجي بنين زوين ترفقو مع الروز كيما تتشوفو شويه تاع الفريت ايوا دابا بدا تيسخن الحال الصيف مبقيناش نقدرو على المراقي وعلى الطواجن مره مره الطاجين ماشي ديما هادشي اللي كاين نتمنى يعجبكم هاد الوصفه هادي وديروها راه فايت درت معكم الكوكلي وبحال هاد الشكل هذا ولكن في التقديم آه، في شكل اخر يلا خليتكم على خير والسلام عليكم